Le tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève chant. je songe qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Oh, que son cher fils, son parole extraordinaire, et que Dieu. la terre. Je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Fais mes yeux, dit, je redirai. Son parole extraordinaire, Rien n'est plus grand que ton amour.

je redirai Baby. chanter.